Merhaba, şimdi sizin için birkaç tane en küçük ortak kat problemi alıştırması yapacağım. Şimdi ne yapacağız? 10 ve 8'in en küçük ortak katını bulacağız. Size en küçük ortak kat problemi çözmenin iki yolunu göstereceğim. Ben birincisine kaba kuvvet yöntemi diyorum ve bu yöntemi daha çok seviyorum. Çünkü bu yöntem size en küçük ortak katın ne olduğunu gösterecek. Ve sonra da size daha zarif bir yöntem göstereceğim. Evet, ilk olarak kaba kuvvet yöntemine bakalım. Kaba kuvvet yönteminde iki sayının katlarını yazıp, en küçük ortak katı buluyoruz. Onun bütün katlarını yazalım. 10 kere 1, 10, 10 kere 2, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ve böyle devam ediyor. Şimdi de 8'in katlarına bakalım. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 64, 72, 80 ve bu da böyle devam ediyor. Evet, hadi bakalım. Şimdi ortak katları belirlemeye çalışalım. 10 kere 4'ün 40 ve 8 kere 5'in de 40 olduğunu görüyoruz. Buna göre 40 ortak kattır. Eğer bakmaya devam edersek, 10 kere 8'in 80 ve 8 kere 10'un da 80 olduğunu gördük. Evet, böyle devam edersek 120'nin de ortak kat olduğunu göreceğiz. 160'ın da ortak kat olduğunu göreceğiz. Ama listemizdeki ortak katlar 40 ve 80. Ama en küçük ortak katı sorduğumuzda 40, 80'den daha küçük olduğu için en küçük ortak kat 40'tır. Hepsi bu kadar. Ve ben buna kaba kuvvet yöntemi diyorum. Kaba kuvvet yöntemi. Şimdi de daha zarif olarak nitelendirdiğim, daha zarif dediğim yönteme bakalım. O yöntemde onun çarpanlarını buluyorum. Çarpanları. Bu çarpanları da 1, 2, 5, ve 10 olarak buluyorum. 8'in çarpanlarını da bulacağız. Tabi 8'in çarpanları da 1, 2, 4 ve 8. Şimdi bu iki sayının en büyük ortak böleninin ne olduğunu söyleyelim. Bu sayıların ikisinin bir ortak çarpanı vardır. 1 mesela. Her tam sayının çarpanıdır değil mi 1? Ya 2 dersek, 2 de iki sayının da ortak çarpanıdır. 8 ve 10'un en küçük ortak katının ne olduğunu bu yöntemle bulmak biraz kafa karıştırıcı olabilir ama başka bir derste bunun neden işe yaradığını göstereceğim. İki sayının en küçük ortak katı her zaman iki sayının çarpımının iki sayının en büyük ortak bölenine bölünmesidir, bölümüdür, ne derseniz. Bir daha tekrarlayayım, iki sayının çarpımının, ki buradaki iki sayı 8 ve 10, 8 ve 10'un çarpımının 8 ve 10'un en büyük ortak bölenine bölünmesi. 8 kere 10, 80. Değil mi? 8 ve 10'un da en büyük ortak bölen neydi? Bunu biraz önce bulmuştuk, 2 idi. Yani sonuç 40'tır. Yine 40 çıktı. Ben böyle soruları genelde aklımdan çözüyorum. Yakında siz de aklınızdan çözmeyi öğreneceksiniz. Yani ilk yöntemi tercih ediyorum. İkinci yöntemdeki en büyük ortak böleni bulmak, sayıları çarpmak, çarpımı en büyük ortak bölene bölmek, bu bana biraz uzun geliyor. Çünkü 8, 10, 2, 3, bunun gibi küçük sayılar için katları yazıp en küçük ortak katı bulmak gayet kolay. Ama sayılar büyükse veya rastgele sayıları kullanan bir bilgisayar programı yazıyorsanız, muhtemelen ikinci yöntemi seçeceksiniz cevabınızın doğruluğu ile ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, soldaki yöntemde sayı atlamadığınızdan emin olmak için her zaman ikinci yöntemi kullanabilirsiniz. İkinci yöntemi, birinci yöntemin sağlamasını yapmak için kullanabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Hoşçakalın.